y bythynod a'r tai, y pentrefi a'r trefi, y strydoedd a'r cymunedau, dyma ein tir cyffredin. Yma mae pob awr yn ysbrydoliaeth, pob dydd yn etifeddiaeth, mae pob bywyd yn darganfod ei sylfaen ble y dysgwn pwy y gallwn fod. Yr ysgol lle creuwyd Cymru, lle cydiodd enillwyr Grand Slam yn y bel, lle camodd artistiaid, cantorion, actorion ac athronwyr Cymru ar lwyfan am y tro cyntaf i ddisgleirio, i weld y byd trwy lygaid newydd, i greu gwrthdaro grynynau hadron, Mae pedwar o Gymru wedi ennill gwobr Nobel ac mae rhywun yn rhywle yn breuddwydio am ennill y bumed ac felly mae'n bryd i adael ein marc, i ddatgan taw dyma gychwyn ein taith. Mae'n amser dangos i'r byd, yr hyn a wyr Cymru, mor gadarn y medrwn sefyll, mor dal y medrwn dyfu, bod gen i'n syniadau a sgiliau i'w rhannu. Gall yr hyn a'n harweiniodd ni yma ein harwain ni i'r entrychion. Pa digaeth y greuwn? I ble yr hed ein hechelgais, ni sy'n llunio'r byd, yn creu'r dyfodol. Ni yw Tîm Cymru.